and then one of the worst karms, even worse than Bajje Prat, is if we get become Bemuk to Guru Sahib. How do we become Bemuk to Guru Sahib? Ikwari, Guru Har Gobind Sahib Ji was standing. He went somewhere and he was standing, uh, it was a forest, and Guru Sikhs noticed that a snake, a, a very huge snake, a serpent, was coming towards Guru Sahib. and the Gursikhs, they, they moved forward by Vidhi ji and they, they moved forward to kill the snake. He was coming directly towards Guru Sahib. But Guru Sahib stopped, Rok Jo Singh, Sikho kuch Nahi Kehna, let him come. So jo snake aaya na Guru Sahib le he came to hit the he hit the feet of Guru Sahib de charna te ਆ gaya. charna de aunde sari ਸਾਰੀ oh phat gaya. and meaning that oh, snake died ਜੋ die ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਸੀ what was this all what was all this all about ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸੂਗਾ the snake himself will tell you what what's going on so Guru Sahib ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ Guru Sahib gave that snake ਦੀ ਸੋਲ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਨੇਕ ਦੀ soul became visible to Gursikhs and soul ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ in my previous life I was a saint I was a sant and I was only pretending to be a sant and I was I was a fake guru I was misleading people I was telling them that if you believe in me if you follow my path you will reach uh, uh, you will get salvation and then the Guru Sikhs also noticed that the snake was also there was, was being eaten by insects ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ if a snake gets cut then the ਕੀੜੀਆਂ and the insects uh, snake cannot avoid it can't bite ants right ਉਹ ਜਿਹੜੀ ants ਹੁੰਦੀਆਂ insects ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ so that snake was just full of insects for eating him up so ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ I am that guru that who was misleading people and all these insects who are eating me they are they are my chele they are my disciples who I had misled so ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ the disciples the people who were following that snake the maximum they they could have reached was they reached the their guru and the guru was a snake ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ if we jap naam and we worship guru sahib uh, akal purukh Guru Sikhs reach Sachkhand because that's where Guru Sahib is. And if people who worship a false Guru, they will reach where that Guru goes. And they, if the Guru becomes a snake, then the, the Chele will also reach the Guru and they became insects and they were eating away that, that snake. So, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨਮਤ ਕਰਮ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸਤਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋੜ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ banda banda means ghulam another meaning of banda is ghulam in Farsi Urdu it means ghulam Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ doesn't believe in Guru he becomes gulam of a gulam, slave of a slave. The person of the fake sants or fake gurus that out there, oh, they are slaves. Ne. They can't give, give us mukti. They can't give us uh, what we are looking for. What we are looking for, will we only, only can get it from Guru Kar. This vastu, this thing, ada padaratya, it's nowhere else. A Guru Kar vechi hai. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨਮਤ ਕਰਮ ਆ to follow any other sant or any any fake guru so we have gone through this already severe punishments as just we just uh, heard that the the chele became insects what happens is very quickly we go through after we die our jivatma is taken to dharamkhand dharamkhand that's where dharmara is they judge our uh, judge, judge our deeds and accordingly at their discretion they give us swarg or nark for for the good deeds they give us swarg for bad deeds they gave us, they gave us Nark. And at their discretion, if they want, they can send us directly back and give us a bad journey, And we, we may we, be reborn as a dog or a cat or a very poor and suffering person. So it's up to their discretion. If we lose this this this uh, opportunity, then God knows when we'll get the opportunity again. Iska कि आप lose na kariye we ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੀਏ next we going very quickly go through Gurmat karam ਗੁਰਮਤ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ which is the greatest religion of all greatest dharma dharma is actually dharma over here means uh, duty ਕੰਮ biggest dharma duty ਕਿਹੜੀ ਹੈ the biggest duty ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ this is the greatest dharma this is the greatest karma to do and this is the only nirmal karma Nirmal means the, the karam that's without mal, without dirt. Har kirat sadh sangat. Hai sir karman ke karma. Notice the bishram that I placed. Normally we say har kirat sadh sangat hai. Sir karman ke karma. But if, if we go through the meanings, the bishram should be har kirat sadh sangat sir karman ke karma. Har kirat done in sadh sangat hai sir karman ke karma. Sir karman ke karma means it's the greatest karam ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਹਰ kirat means singing doing kirtan kirat means to sing praises Akal Purakh ਦੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਥਰੂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੀਰਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਥਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨੀ that's the greatest karam of all and to obey ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਨੇ so what happens if we do Gurmat karam Gurmat karam ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ it does not produce a result a reaction that with that forces us to come back here as an example say somebody there is a person hypothetically talking there is a person who never does bad karam only does good karam always give gives money in charity always ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ takes to himself basically when he goes to Dharam Rai he only has good karam But even that person will have to come back to this world because he has to exhaust his, his good karma then. Then he will he will be born back as a, maybe as Bill Gates, but a rich banda and has all the luxuries, all the soak and everything. Maybe born as George Bush, I don't know. कोई कोई भी हो सकता. But that person will have to take birth. उन्होंने आना पैना क्योंकि उसके लिए outstanding karma है. Only then we get free from this coming to this Chirasi lakh zone when we don't have any karma outstanding. That's the only time when we get when we don't come here. And it's only Gurmat Karam, Namda Karam, the Gurbani da Karam, which does not produce uh, a, a karma, a reaction that forces us to come back here. So my last last slide yeah. What happens if we do Gurmat Karam, Gurmat Karam? We get pyar of Guru Sahib. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਸਟਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੈਡ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਆਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ if I can he did seva Guru Sahib ਆਲ ਨਾਈਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦੀ ਖੜਾ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗਾਰਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ give me a spot in your feet in the next world Punjabi ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜੀ ਜੋਗਾ ਥਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੀੜੀ ਪੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਟੂਲ ਕਹ ਲਓ ਕੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਮੰਗ ਲਾ if you want you can become I can bless you with kingdom of the world but the demand that you have asked for it can't be given to you because ਤੂੰ ਅਮਰਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਲੈ ਸੋ ਤੈਨ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸਾਰੇ ਬਰਾੜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਬਸਨ ਸਹਿਲਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਆ ਹਲਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਪਲਤ ਨੈਕਸਟ ਵਰਲਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ so and we get our everlasting life ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਵਿਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ